Всем здорово, с вами Гидро 94. Сегодня у нас реакция опять на 55x55, на этот раз про Афонию. Я про Афонию не смотрел ничего ни разу, поэтому не могу сказать, что там будет. Yeah! размещать а что нельзя размещать. Как же меня бомбит! Как же меня бомбит, блядь! Как же меня бомбит! Как же меня бомбит, блядь! Как же меня, как же меня, как же меня, как же меня бомбит, блядь! Хардрок такой. Как же меня, как же меня, как же меня, как же меня бомбит! Как же меня, как же меня, как же меня, как же А областной ютуба суд выносит приговор пожизненным дизлайком. Серьезно, блядь? Упор. Мне не отвечают все три дня. Мой ответ... Что за хуйня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, же меня бомбит, блядь! Как же меня, как же меня, как, как, как, как же меня бомбит, блядь! Как же меня, как же меня, как же меня бомбит, блядь! Хочу порекомендовать вам всем известный сайт все майки. В этот раз такой хардкор, блин. Ладно, 55 55, давай продолжай в том же духе. До следующего видео.